Jag tror han hade en extra förut, som jag försökte döda ditt stora krig med. Nej, det var ju bara... Då vill man veta om dagen. Thank you.